پوزیسیون می صفحه 25 پوزیسیون یا دستان به موقعیت انگشتان روی دسته ساز میکنه پوزیسیون می به این معنی هست که انگشت اول روی می قرار میگیره در دسته ساز بنابراین انگار یک پله پایین تر از دستان اول یا پوزیسیون ره در تمرین اول با حرکت انگشت اول از ره به می ما به پوزیسیون دوم یا پوزیسیون می حرکت می کنیم. تمرینات در چهار چهارم هست در این صفحه چهار ضرب داریم میزان های ساده هستن همه هر ضرب اون یک سیاهه و برای هر سیاه یک پا میزنیم پرده می پرده پنجم در سازهای 25 پرده ای و پرده ششم در سازهای 28 پرده ای هست سل پرده نهم در سازهای 25 پرده ای و پرده 11 هم در سازهای 28 پرده ای. همچنین فا پرده 6 هم در سازهای 25 پرده ای و پرده 7 هم در سازهای 28 پرده است. تمرین اول روی هر کدوم از ها به ترتیب چهار تا می نوازیم تا به سول میرسیم و بعد در انتها دوره دورو می میزنیم به این شکل. تمرین دوم از دو تا فا روی هر کدوم چهار تا میزنیم بعد به سل که میرسیم حالت یک پاساج یا جمله گذر داره از سل به سمت عقب میریم سل فا می ره و بعد اون جمله داشت مثل تمرین اول میمونه دو ره، دو به این شکل دو در تمرین سوم انگشت اولمون روی می قرار گرفته از می به سل حرکت میکنیم یعنی یک فاصله سوم در موسیقی میگیم از می تا فا یک فاصله دومه از می تا سل یک فاصله سوم پس از می به سومش که سل باشه حرکت میکنیم و بعد فا و می رو میزنیم در جمله بعدی این حرکت از فا شروع میشه فا سل فا می پس می سل فا می فا سل فا می همین جمله در عرب تکرار میشه یک پرده پایینتر تر فا میره فا میره و بعد می ر دو می این سه تمرین رو با سرعت هفتاد اجرا میکنید و سرعت رو بالا میبره سازهای آرشه‌ای مثل ویولون و کمانچه برای هر پوزیسیون یک عدد مشخص میکنن پوزیسیون یک، پوزیسیون دو، پوزیسیون سه ولی در تار سه‌تار معمول هست که شماره انگشت که زیر نوت نوشته میشه مشخص کننده حرکت به پوزیسیون مربوط هست